Arriviamo fra due minuti. Fatti trovare pronto, ok? Certamente, signor Wallace. Sarà meglio, cazzo. Dobbiamo in qualche modo raggiungere la lobby. L'unico modo è passare dal garage. E ci conviene fare in fretta. Ah, ora sì. Bene. Andiamocene da qui. Restate nelle vostre stanze e seguite. Nessuno ci sta guardando, tra l'altro. prima viola le BT 55. Riabbia ottiche pure lui quindi tecnicamente poi non ci vedono Eh no, invece ci hanno visto. E niente, allora non so che cosa fa. Eh, mi hanno visto. Ah ma una pistola? Cancella la pistola. Sparate! Sparate! presa l'arma. Allora, inventario, dovrei avere un'arma, eh, questa va benissimo. Ok. Aiuto. Ah, pensavo fosse un nemico, ok, niente. Devo andare qua. parate cheat porca vacca l'ho fatto malissimo oh, Sì, molto. però io ho finito i proiettili quindi ma chi la smetti di dire queste cose? chi che mi sta sparando? sono andato a fuoco, ah ok Qua ci sono dei loot forse. Teatro. Che ti muovi ancora te? È strano. Forza figli di puttana! Ci sono ancora dei loot ok e eh, dove dobbiamo andare qua? Poi qua Anch'io ho preso fuoco. Presto, nasconditi. Salto col nemico. Attacco! me è potentissima mi sa che me la tengo. Colpo confermato! A secco! Devo ricaricare! Dove ci stanno sparando? Questo arriverà l'altro tizio, di sicuro ci sarà. ho preso tutto vediamo qui chi vuoi che ci veda se sono morti tutti allora qui F prendi chi ci ha visto ora Devo mirare la testa. Lì c'è un tizio. Qui raccogliamo tutto. Smetti di far rumore, te sei morto. che facevi rumore. Ehi! Hey, a uno shard autorizzato della sicurezza! e soda a fuoco per il surriscaldamento di che cavolo. Risparmia le forze, Jackie. cosa credi che stia facendo? Ah, tranquillo, vi. Ne usciremo vivi. E perché? Perché lo dici tu? corpo rapido non lo sapevo che c'era. Figo, ora però, Intanto magari mi, mi curo solo un attimo, anche se è eccessivo. L'ho colpito, perfetto, muori. spara! Vai, spara! Ma che cavolo vuol dire? Ma tu che cavolo vuoi, telecamera? sto mancando sei curato muori tu anche muori muori muori muori ok ci moriamo laboratorio arma mettiamoci un'altra arma che cosa posso mettere questo qua sembra forte anche se fa meno danno questo qui è tipo il vampa fucile Uh, le abbiamo fatto un botto di danno. Esploso! Porca vacca! Ah, raggiungi l'ascensore perché mi sono messa a fare sta cagata.